yana bir bora xayli kech muhtaram xonimlar va janoblar qadrli do'stlar va aziz yurtdoshlar barcha barchalarga to'ylar muborak bo'lsin yana bir bora assalomu alaykum aziz mehmonlar muhtarama onaxonlar go'zal latofatli opa singillar barcha barchangizga xonadon sohib va sohibalari nomidan yana bir bora xush kelibsiz qadamingizga hasanot bo'lsin deyishga ijozat bergaysiz azizlar barchangizga bugungi tantana muborak bo'lsin muhtaram aziz do'sa albatta bizga ma'lum qarg'amashli do'sa jam bo'lar ekan qarg'amashli karli surnay navolari jarang topar ekan va albatta qarg'amashli tarixiy lahzalarni bevosita guvohi bo'lar ekanmiz demak shu yerda katta bayram katta tantana hamda xalqimiz uchun eng qadrli kechalardan biri shak shubhasiz to'y kechasi ushbu usul va betakror kechamizni hurmatli aynan hamda kuyovimiz abdulloh hamda fotimaxon aynan mana shu lahzalarda baxtu taxt egallashmoqda ularga chinakeyingi baxt saodat tinchu xotirjamlik va albatta olam olam quvonchlab qolamiz darhaqiqat yoshlarimizga nafaqat olam olam quvonch balki dunyodagi eng ezgu samimiy pokiza niyatlarni tilaklarni bugun ular tomon yo'llashdan aslo charchamaymiz zero ular ayni mana shu lahzalardan boshlab oila deb atalmish muqaddas koshonaga o'zlarining ilk qadamlarini qo'yishmoqda aziz yoshlar abdulloh fatimaxon mana shu katta hayot yo'llariga qo'yayotgan qadamingiz sizlar uchun qutlug' xayrli hamda barakotli bo'lishini tilaymiz muhtaram aziz osa qola esa biz yana bir bora ta'kidlab o'tamiz biz kutganon hayajonli daqiqalar 2018 yil 14 oktyabr oqshomi barchamiz qalbimizda shak shubhasiz eng yaxshi kun sifatida saqlanib qolsa ajab emas chunki bugungi oqshomimizni har bir oni har bir daqiqasi shak shubhasiz sevgi va muhabbat va albatta eng sof tuyg'ularni tarannum etadi ushbu go'zal va baxtiyor lahzalarda sizning xizmatingizda mohira va betakror oshpazamiz tomonidan yozilgan shohona dasturxon hamda estradamizning yorqin yulduzlari barcha barchanglarni xushnud etishda shay turishdi aynan mana shu lahzalarda aziz do'stlar hurmat va ehtirominglar va albatta a'lo kayfiyatida kutilgan go'zal baxtiyor lahzalarimizni to'yu tantanamizni tantanaviy ravishda ochiq deya e'lon qilamiz agar qo'linglar bo'sh bo'lsa agar yana bir bora guldiroz qasinglar bugun kechamizni aziz yoshlarga marhamat qarsagili aziz do'stlar tashakkur bildiramiz qarsak chalgan barchani xonadonda mana shunday yaxshi kunlar to'yu tantanalar bo'lsin deya niyat qilamiz va albatta bugungi oqshom davomida barcha aziz mehmonlarimizga a'lo kayfiyat hamda yoqimli ishtaha hamrohligini tilab qolamiz bugungi go'zal baxtiyor lahzalarda hurmatli kelin hamda kuyovimiz xonadon sohiba sohibalari va albatta barcha barcha qadrdon mehmonlarimizga aytiladigan har bir so'z har bir qavadiga samimiy dil izhorlari ajoyib tuyg'ular va ajoyib sovg'alarni taranam etadi ushbu sovg'anani sizning e'tiboringizga sovg'a tariqasida taqdim etishni shay turgan bugungi oqshomimizni mezbon ijodkorlarni badiiy sahnamizga taklif etish niyatimiz bor estradamizning yorqin serqira ijodkori yorqinxo'ja umarov hamda sulola bend guruhi oqshomingiz xayrli o'tsin muhtaram aziz dostlar bu oqshomda biz ko'p marotaba hurmatli kelin hamda kuyovimizni eng asosiy qahramonlar deb atadik lekin ulardan ham muhimliroq mana shu lahzalarni mana shu onlarni uzoq yillar davomida kutishgan insonlar bor albatta ushbu insonlar bugungi oqshomimizni eng baxtiyor va eng go'zal insonlari makka madinamiz aziz onajonlarimizni shuning uchun aziz do'stlar barcha barchanglarni e'tiboringlarni biz davramizga qaratamiz va albatta davomiy guldiroz qasiylar sadosi ostida bugungi kechamizda eng baxtiyor va eng go'zal insonlari muharramxon hamda gulchehraxon onajonlarimizni davomiy guldiroz qasigilar sadosi ostida davramizga taklif etamiz qarsagilar aziz do'stlar